E aí galera, tô fazendo nosso novo vídeo aqui porque o antigo canal foi hackeado. Mas não deixe de assistir, pois ainda continuei fazendo vídeo para vocês. Peraí, deixa eu passar essas, essas vaquinhas aqui. Morre Morri. Não é que morreu mesmo. Mas vamos continuar. Vai mais, meu filho. Você é forte, velho. Você consegue. Sei que são tartarugas com aparência de vaca, mas você consegue, velho. Suela, lá. É, você vai se dar bem. Aê, velho. Entra aí, tá. É, como eu já falei, nosso antigo canal foi hackeado, então eu vou fazer Fiz esse novo canal para poder fazer novos vídeos para vocês. Não deixem de assistir, pois sempre tá, estarei fazendo novos vídeos de novos jogos. Esse daqui foi o primeiro, tô meio bugado no Mario. Mas mesmo assim, vamos continuar. Ai meu filho, você consegue. porca, I guess. Tá, foi mal. Vamos fazer essa merda, nossa última vida. Tô meio, como eu já falei, tô meio bugada aqui no jogo, mas dá gasto, pro nosso novo primeiro vídeo. Vem, tartaruga. Bom, bichinho, vem. Se você tem coragem, vem. não tô afim de pegar essas coisas, vambora. Vem, não, filho da... Mãe. Ah, pessoal. Desgraçado. Filho de uma puta. Tá. Vamos tentar. Ah, nessa eu conseguir.